देश हमारा हमको प्यारा देश हमारा हमको प्यारा हम सबकी आंखों का तारा अपने देश पे हम कुर्बान देश हमारा पाकिस्तान इसकी खुशी आराम हमारा के नाम से नाम हमारा इसकी शान हमारी शान देश हमारा पाकिस्तान देश हमारा हमको प्यारा हम सबकी आंखों का तारा अपने देश पे हम कुर्बान हमारा पाकिस्तान इसकी खुशी आराम हमारा इसके नाम से नाम हमारा इसकी शान हमारी शान देश हमारा पाकिस्तान